डोकराने कोचारला गड्या वाघाला आया आया निभार तुम्हाला डोकार सगळं दिसतं येत नाही काय खरं नाही गड्या पण बाकीची लईच पुढे जाऊन बघायला लागले ती या पुन्हा वाघाने कोचारल्याने मग तोंड वाकडी करते ती मला काय बघू वाटणार जवळ जाऊन तवा तुम्ही या लाकडावर कसा विचारता का नाही आता मी बी बघा दाखवतो तुम्हाला चढून वर बघा आता मी कसं चढतोय फास्ट जाणार या लक्ष द्या बरं का घसरलो तर घसरल व्हायचं हां बघा आता वर चालू का नाही शिंडीतच जाणार आहे मी बघा आता कसं वर जातोय शिंडीतच वर जातो का नाही बघा आमच्या गावातला का बिंगाय लागलेला का नो लका लय खायला ठेवलेला का तू लय आहे का लका मला कस काय खाय नाही लका यो खातो येईन लका लय ठेवलं ह्याच्या पुढं लका लका लका एकटाच आहे यो लका निबार का चालतोय कसा बी लका मला कस काय खायला नाही आयच्या गावात कोण कोण कोण दर हा जा अण कोण दर्शक हा के अरे बाद झालं की आता सारखी काय खायला तिथं दर की बाबा हा जा अरे बास कर की तुला आता ए तू बास कर बाबा तुला नील बोलून तो धर सेकंड धर जा आता बाजार लई नाटक झाले तू जा ए मला झोपू तिकडे भर उठवू नको आता कोण र पसारला येता हॉट हॉट रताळ्या सोट्या घरी झोपल्या का झोपतोय वर इथं हा झोपाय आला वे तोंड वर करून बघतोय आणखी इकडं तुझ्या काय डोक्यात मुसा भरलाय काय अक्कल नावाची चीज नाही